هذا ياسين اللي سألناه قبيله شهايده كبيره وامانيه صغيره هذا شهادك كل عام تجيب شهاده امتياز شكر كل عام تجي له وما تقراش لا يتود لا حتى شيء وحدك هكاك وفيش باهي شنو المواد اللي باهي فيها؟ المواد الكل المواد الكل باهي فيها وطالع وحدك من غير القرايه ولا لا؟ طالع طالع وقتاش تعدي الامتحانات؟ بعد جمعة نقرأ جمعة وبعد شنو شنو أحسن حاجة تحبها يعني أحسن حاجة في حياتك تتمنى تحققها شنو؟ تولي تبيه وتوا في حياتك توا معناها يعني في, في العوام هذيا شنو أحسن حاجة تحبها؟ شنو تتمنى أنه يكون موجود عندك وما عندكش توا؟ عليك انساها مو كلمني انا شنو الحاجه اللي تتمنى تتمنى تكون عندك موجوده ما عندكش شنو هي فما يعني عندنا دار بيه كيفاش دار بيه علاش شبيه داركم هي علاش تبكي ترى ياسين؟ ايسي تكلم وقول كلامك علاش تبكي ياسين؟ شبيه عاشتك؟ عجبك دي عسلك عسلتك ناقصة